Matheus e todo é anjo. Oi. Oi. Então, aqui. Você pegar choves? Por Aqui. estiver no seu PC, não precisa olhar para ele, apertar é tá o botão direito. Ok? O que você está fazendo, PJ? Ué, isso pode ser perigoso. Sim, eu tenho certeza. Essa é a parte 2. Eu vou conseguir vencer. Ok, PJ, nós confiamos em você, tá? Ok? Eu acho que me dá amigos como você. Vamos tá. usa chave, tá joga. Ué, cadê o ovo? Tá, os cabecinhos de ovo. Eu acredito em você, tá, filho? Pode, pode continuar. Ok, Sacha. Vou iniciar de novo. Aqui ah, daqui. ok. Vamos <laughs> PJ? Ui. A gente tem que tomar os pezinhos azuis. fica com medo não, PJ. Ninguém mais com bocha. Eu também estratégia. Uau, a gente tá só seguindo. É. Consegui. Então, é só procurar o Eggman e faz, fazer isso antes dele aparecer. Uau, uau! Isso também. Isso não precisa dizer. Cadê esse cabeça de ovo? Você tem nada, não tem nada. then. This is tape log number six, recorded and produced by Dr. Carter Green as selectively instructed by the ministry. The latest yeah. shipment of new inmates just arrived this morning. The shipment included roughly the same number of male inmates as last month's shipment, but a slightly higher female inmate count. Uh, according to the files received, less than 10% of the new faces are in for violent offenses, which is uplifting compared to the 25% okay. that there was last month. All but one of the new inmates have yielded negative results for the mandatory pregnancy tests. The última tipo, tentativa. Por que? que gente faz aqui? Esse nome é meu. Uh! Fiz quebrar, hein? Perdi de é azul. acho que tem entendi. Se ele fosse na porta, a gente tem que juntar ao contrário. Vamos procurar a chave. Vai. Lembra? No! What? Olha isso aí. eu, vamos trocar bem. Eu tivesse tá acertar. Desce umas 3, 5 fechados nem e acabar com essa gracinha ali. Ok, já foi uma? É, foi uma. Vira essa porta. Quebra. Eu acho que. Eu acho que sim. Cara, tá não parece tão difícil assim. gente. Gostou mais uma. Eu, eu, eu, eu, assim. poxa. Sai! Sai! Uau, uau! Objetivo, achei a chave, achei... A Pecruz, tem que é sair logo. Você assim está demais? É aqui. É muito... Tá muito difícil. Gente, vamos tomar cuidado, né? Uh, tamo bem. Sim, muito bem. chaves? Tranquilo, tudo tá, tá bom.